Amrita Sergil egy, egy anyai ágon magyar és apai ágon indiai festőművész volt, aki 13-ban Budapesten született, és 41-ben meghalt, tehát 28 éves korában. Ennek a, az emlékére ezt az évet, az idei, a 2013-as évet az UNESCO Amrita Sergil emlékévnek nyilvánította. Amrita valójában India művészetének szentelte azt a pár alkotó évet, ami neki jutott. Tehát ennek, ennek eh, állít emléket az UNESCO, másfelől egy nőművésznek, ami valóban ritka esemény. Majdnem minden szálom a női létformához, és különösen az Indiában rendkívül tradicionális, tulajdonképpen máig hagyományos női létformához vonzódott, vagyis tehát azt akarta és mutatta is be a képeiből az ő egyéniségén átszűrt India kultúrája sugárzik. A, a mostani kiállítás, tehát mivel szabadtéri, ezért eleve nem készülhetett másból, mint reprodukcióból, de ezek a reprodukciók nem a festményekről készültek, hanem egy olyan fotóhagyaték alapján, amely nek a darabjait Amrita Sergil édesapja, Umrao Singh Sergil készítette, aki egész életében fiatalkorától kezdve szik előkelőségként a fotográfiával foglalkozott a haláláig. Az érdeklődése különös, mert a saját önarcképeinek a sokaságán, meg a családtagjai képein keresztül egy a használatnak egy az európaitól teljesen eltérő módját láthatjuk. Tudnilik ő önvizsgálatnak szánta ezeket a fotókat, elkészíti és nézi. Ő is, meg a családja és ő is jobban megismeri a családját, és mindenki jobban megismeri magát, amikor szembesül egy fotográfián azzal, amire azt mondják, hogy az ő. ennek a különös történetnek az állomásait látjuk itt, Lahortól kezdve, ahol Umrao Singh Sergil élt, mikor megismerkedett Gottesman Marie Antoinettel, budapesti lányal, és onnantól kezdve, hogy összeházasodtak, Magyarországra jöttek, az első nyolc évet Amrita életéből itt töltötte, a családjával természetesen, innen mentek vissza Indiába, majd onnan mentek el Párizsba, hogy Amrita és Huga művészeti tanulmányainak kellő szintje legyen, de a 30-as évek második felét gyakorlatilag Indiában töltötte, tehát ezek a képek ezt az életutat kísérik végig. Nagyon sok változás tapasztalható a fényképek alapján ebben az életben, de amit a fényképek megörökítettek, azok az események rendkívül fontosak az Amrita festészetének a megismerése szempontjából, illetve az a nézet is, az a látás, ahogy ők a fotót készítették, mert hisz arra célra készítették, hogy jobban lássanak, ezáltal szellemi és lelki értelemben, tehát ez a látásmód, ez maga is beleépült Anvita művészetében.